Ehi, black. Se come farmi questa merda di città dopo mio fratello. 420 piedi per terra E so vuoto tipo quando senti la strumentale che si ferma e stop Ehi Fa tutto da me, ho solo i miei fra, solo con me Fammi rappare me Vision Sound My guy shout out Senti Loksaka Champion Sound Rise in your mouth Rock Belgium AMBN Özledim ADC Fanny Profsan Mezzomi dici che è imparato ad essere bastardo con chi lo merita Vogliono convincerti che sei sbagliato ma tu sai qual è la verità Tu tengo il controllo del territorio da lontano come un latitante Con mio frate che per me è sottomette l'eventuale sfida Il campione delle strade è tornato a provare a metterti in mezzo a sto caravano fame, me lo scrivo Sono stato zitto in un angolino Ma quando scrivo non sa capo chino, chino, chino Non sa capo chino, no Tu ancora un po' chino, fai il tuo giochino Ma adesso fai fare grandi Ti do le istruzioni con tanto di libricino Chino, chino, ti do le istruzioni con tanto di libricino Fra Filosofia di strada cioè, La mia mente salpa E siamo semi sull'asfalto in pedocle Ho un ascoltatore semplice Entro sulla traccia uh. E la gente salta, anche in Europa riconoscono il talento Non comprendono, ma sta roba piace perché le emozioni non mentono mai